ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი, ფეხბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი სპირისპირ, კახა ცხადაძე და კახა ჭუმბურიძე საფეხბურთო კონფლიქტის ყველა დეტალზე მაესტროს ფაქტორში. მან პირდაპირ მითხრა, რომ მე მე შენ არ დაგაფინანსებ. ნიერად აბსურდული ბრალდება, ძალიან უკეთ კახასგან ეს ნაბიჯი, ინსტიტუტებს არ ჩეს პატივს, რომელსაც თვითონ წარმოადგენს მაჩოის ფედერაციას. რატომ აირჩიეს საჯარო ფორმატი და რატომ არ თანხდება ფედერაციის პირობებზე? კახა ცხადაძე მაესტროს ფაქტორის სტუმარია. ლარის ვარდნა გრძელდება, რატომ უფასურდება ეროვნული ვალუტა და რა ბერკეტები აქვს ხელისუფლების კურსის სტაბილურობის შესანარჩუნებლად. აუსავალი ინვესტიციების დაშია მთავრობის აქტიურობაში. პოლიტიკოსები, ანალიტიკოსები და ბიზნესი ლარის ფაქტორზე დებატები მაესტროს ეთერში. ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩემსა და კახას შორის კომუნიკაცია ამ ფორმატში გადავიდა. ასე იწყება ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის განცხადება, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. ლევან კობიაშვილი ამბობს, რომ საგანგებო ბრიფინგს ხვალ გამართავს და კახა ცხადაძე საჯაროდ უპასუხებს. ილაპარაკებს ყველა დეტალზე და იმ პირობაზე, რომელიც ფედერაციამ ნაკრების მთავარ მწვრთნელს შესთავაზა. თქვენ უყურებთ მაესტროს ფაქტორს, მე ვარ მაგდა ანიკაშვილი. მეორე დღეა მედია საფეხბურთო კონფლიქტს განიხილავს დღეს ჩემი სტუმრები არიან თავად ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი კახა ცხადაძე და ფეხბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი კახა ჭუმბურიძე. მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. ბატონ კახა, ჩვენ გუშინდელ ფაქტორში მაყურებელს მივეცით საშუალება, რომ მოესმინა ვრცლად სპორტის მინისტრის პოზიცია. მან დეტალურად ისაუბრა, პაქტიკულად პასუხი გასცა თქვენს პრესკონფერენციას. მან თქვა, რომ ისთვის მიუღებელია ბრალდება, რომ ის ლობირებს ვინმე სხვას თქვენს პოზიციაზე. ვთქვათ, აქ თავად ახსენა მან გიაგებულჩაძის ბარი. ეს სხვა შეზ მე არ მითქია, რომ ეს ლობირებს მეთქი. ეს თვითონ დაადასტურათ სახელი და გვარი თვითონ თქვა სახელი და გვარი პირველად მედიაში მან თავად თქვა მან თქვა რომ ის დადებითად აფასებს თქვენს მუშაობას ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოზიციაზე ის არის წინააღმდეგი თავად თანხის ოდენობის მომხრეა რეფორმების თქვენთვის რამდენად დამაკმაყოფილებელი გასაგები და დამაჯერებელია მისი განმარტება ახლა რატო წარმოიქმნა ეს კონფლიქტი იმიტომ რომ ინიციატორი საერთოდ ამ სქემის იყო ხეჩიკაშვილი აქედან გამომდინარე იყო მოქმედი კონტრაქტი რომელიც ჰქონდა თავარცნელს ეროვნული ნაკრების რომელსაც ეს კონტრაქტი ორწელიწად ნახევარი თქონდა გაწერილი და აქვს და მოქმედია უცხო წარმოიქმნა ის რომ წამოვიდა ეს ინიციატივა ამ ინიციატივამ გამოიწვია ზუსტად ის სიტუაცია რაც ეს ახლა არის და ძალიან სამწუხაროა და ყველაზე მთავარი რაც ჩემთვის ყველაზე მთავარი რა არის და მე მგონი ყველა ადამიანისთვის ის არის რომ ამით ზარალდება ეროვნული ნაკრები ამით ზარალდება საქართველოს ნაკრები ზარალდებიან ფეხბურთელები რომ ძალიან ნერვიულობენ და თქვენ ახეთ რომ აი მე 6 თვეში რა ჩვენ მოვედით ჩვენი штаბი შევქმნით შევძელით და შევქმნით აი ეს რაც შევქმნით ძალიან შეკრული ძალიან ერთლოვანი გუნდი და რა თქმა უნდა პოზიტივით მომოა შესარჩევს აი ყველა აღიარებს პოზიტივს ბატონო ხარავის არ უთქვამს რომ პრეტენზიები არ თქვენს პროფესიონალიზმის მიმართ ამან გამაღიზიანა რომ ზუსტად აი იმ ინიციატივამ რაც წარმოჭრა და აღიარა კიდევაც ხო თქვენ თქვა რომ ეს ინიციატივა მოდის ministris-გან ხო წარმოქმნა ეს ეს სიტუაცია რომელიც არავისთვის მომგებიანი არ არის ყველასთვის წამგებიანია და კიდევ ერთხელ ვიზახი არც ministri არის თავარი და არც კახაცხადაძე და არც ვინმე თავარი არის ეროვნული ნაკრები და ქვეყნის ინტერესი აქედან გამომდინარე გამაგრიზიანა იმარო არ შეიძლება და უნდა დაფიქრებულიყო დაფიქრებულიყო ministri სანამ წარმოქმნა ამ სიტუაციას იმიტომ რომ მოქმედი იყო ეს კონტრაქტი და როგორ ფიქრობთ ახლა მოქმედი კონტრაქტი და როგორ მოხდა ეს კონტრაქტის მოწერა რომ რანაირად მოხდა ხო ფაქტი ხო ერთია მოდი თქვათ ის რომ ის ექვსი თვე რომელიც მიუხედავად იმისა რომ მე ინტერში მუშაობდი ყველა მეც ინტერი გაკვეთა და იქიდან გამომდინარე არანაირი ფული მე არ ამიღია იმ ექვსი თვეში თუმცა აქედან მაინც არ ამიღია მე ნაკრების ნაკრებზე ფული და იმიტომ ნაკრებში ფული იმიტომ ესეც ჩემი ინიციატივა იყო ინიციატივა იყო ისიც რომ ახლა დამეთახრება მე მგონი ახლა ნუ მოდით ნუ დავარღოთ იმას რომ კონფიდენციალობას არავითარ უბრალოდ პროცენტულად დაახლოებით 55-60% წინამორბედი მწვრთნელების არაერთის რამდენიმეს შემცირდა თანხა ესეთი და კიდევ ვიდო ჩემი წინადადება არის ჩემი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე რაც იყო კონტრაქტი მედო მოვიდა ახალი ხელმძღვანელობა მოქმედი კონტრაქტიდან გამომდინარე ვიძახი, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს თავის შემოსავლიდან გამომდინარე რა რაღაცა თქვენ გაქვთ თუ არა განცდა რომ გიქმნიან პირობებს რომ თავად დატოვოს ისეთ რა არის აი ვაკეთდან გამომდინარე მე გამიცდა ეგ განცდა და იმიტომ წამოიჭრა აი პრეტენზიები მინისტრის მიმართ იმიტომ რომ მე არანაირი პრობლემა ლევანთან არ მქონია და არც მექნება და კიდევ ერთხელ ვიძახი მე არ შეუქმნი მაგრამ იმიტომ რომ ეს არის ლევან კობიაშვილი მე ვარ კახაცხაძე ჩვენ ცხოვრება დაკავშირებული ყო ფეგბურთთან და იქნება დაკავშირებული ფეგბურთთან თქვენ არ გითქვამთ რომ მინისტრი ლობირებს გეგუჩაძეს მაგრამ განცხადება იყო ძალიან გასაგები გასაგებია მინისტრმა ეს თავად თქვა მაგრამ თქვენ თქვით რომ აქ იკვეთება მინისტრის პერსონალური დამოკიდებულება თქვენს მიმართ მინისტრის პერსონალური დამოკიდებულება იმ ადამიანის შეიძლება იქიდან გამოდიოდა და კახას დაადასტურებს მაშინ ერთი გუნდი არიან ხო იყვნენ ძალიან დიდი ხან ერთად მუშაობდნენ და ერთი გუნდი ამან გამოიწვია ისტორია ჩემგან არ წამოსულა ეგ ეს თემა წამოვიდა იქიდან რომ აი მედიამ გავრცელა შემდეგ რომ თუ დაინტერესებული შეიძლება იყოს პირადად იყოს დაინტერესებული და შესაძლებელია ხო ყველა ადამიანს აქვს რაღაცა სუბიექტური მოსაზრება და არანაირი პრობლემა არ არის მაგრამ ეს ეს თავარი სუბიექტური დარჩეს უნდა სუბიექტური და თავარი არის რომ საქმეს რაჭirdება ჭirdება ეხა დღეს ის რაღაცა აი ეს გაკეთებული სამუშაო რაც გაკეთდა და ის ისევ დაიშალოს ისევ დაი და თავიდან დაიწყოს მე მგონი რომ არავის არავის ხელს არ აძლევს ლევან კობიაშვილის დღევანდელ განცხადებაში იგრძნობოდა გულის ტკივილი იმის გამო რომ ამ თემაზე საჯაროდ მიმდინარეობს ლაპარაკი მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ ეს არ იყო ეს რატო გავაკეთე იქიდან გამომდინარე რომ კიდევ ერთხელ ვიძახი რომ დავინახე რომ უკვე წიფდებოდა თქვა რაღაცა ის შეიძლება მოხდეს კონფლიქტი ამიტომ არანაირი სურვილი არ მაქვს და კიდევ ერთხელ ვიძახი რომ მე არ დავაზარალე პირადად მას არანაირად და ფეგურს არ დავაზარალე პირველ რიგში მაგრამ არის ყველაზე მთავარი ის რომ მე გუშინელი პრეს კონფერენცია მან შეუთანხმე ჩვენი პრეს პრეს პრეს სპიკერის საშუალებით რომ მინდოდა რომ იცი რა არის ეს ეროვნული ნაკრები რატომ გავაკეთე პრეს კონფერენცია ეროვნული ნაკრები არის ქვეყნის ამიტომ ესე როდესაც დავინახე რომ უკვე რაღაცა ჩიქში მიდიოდა უნდა გაჟღერებულიყო მე რომ უნდა ყველა უნდა ჩაერთოს ამაში ყველა უნდა ჩაერთოს რომ კიდევ ერთხელ ვიძახი არ დაზარალდეს ეროვნული ნაკრების ინტერესები всё მეტი ჩემთვის ჩემთვის თავარი ფაქტორი არის ეს მეტი არა რა შეიძლება შემოთავაზებას ახლა პირადად რა ვისაუბრეთ ახლა მე ჩემიდან გამომდინარე გავაკეთე აქცენტი ესა გავაკეთე განცხადება თუ მე რა შემიძლია დღეს ოფიციალურად გაცხადდება დარწმუნებული ვარ შეიძლება კახან ვერ გააკეთოს ახლა სანამ პრეზიდენტი არ ჩამოვა და პრეზიდენტი გააცხადებს და იქიდან გამომდინარე მე გავაკეთებ განცხადებას შესაძლებელია თუ არა იმ პირობების მიღება ოფიციალურად. თუნდაც ოფიციალურად როცა იქნება. დღეს ასეთი სიტუაცია რომ თქვენ თქვენი პირობა უკვე ნათქვამი გაქვთ ელოდებით პასუხს ფედერაციამაზე დათანხმდა. ან მოლაპარაკებას ადგილი აღარ ექნება ამ შემთხვევაში თქვენ ულტიმატუმის სახით აღიქნება. არა, პირიქით, არა, არა, არა, რომ მე მე გავაკეთე განცხადება დღეს აი ამ სიტუაციიდან გამომდინარე, ჩემი პირადი სიტუაციიდან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ ვიძახე. გავიარე, ჩემი ვალდებულებები, ხო, ყველა ადამიანს გვაქვს რაღაც ვალდებულებები, შეიძლება ბანკის, შეიძლება ოჯახის, მილიონი რაღაც საქმე, იქიდან გამომდინარე, გავაკეთე ეს განცხადება. ამიტომ მე ხო არ ვიცი ახლა, მე კი ვიცი მიახლოებით, მაგრამ ოფიციალურად რომ გაცხადდება, ოფიციალურად, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანი ხალხმაც უნდა გაიგოს, შემდეგ უკვე გავაკეთებ განცხადებას. კარგი. ახლა სიტყვა უნდა მივცეთ ბატონ კახა ჭუმბურიძე, ეს ფეხბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი არის, ჩვენი სტუმარი. ბატონ კახა, კახა ცხადაძემ თქვა თავისი პირობა, დათანხმდება თუ არა ამ პირობებს ფეხბურთის ფედერაცია. თუ შეიძლება ვიტყვი, <coughs> ბოდიშ ვიხდი გაცებული ვარ და მე ამ თემასთან სასაუბროთ მოვედი ზუსტად იმიტომ რომ ვიცი გულშემატკივარს დადიან დიდი ინტერესი აქვს მეორე არის სოფლიოში, რა ვიცი, უამრავ ქვეყანაში არ არის კონფიდენციალური ნაკრების მსვლელის ხელფასი. ამიტომ მე შემიძლია განვაცხადო და რანაირი პრობლემა არ არის, რა ვიცი, რატო არის დასამალის ხელფასი? ეს არის 100.000 ლარი თვეში, ოღონდ დაქვითით 100.000 ლარს იღებს კახა ხელზე. ეს არის ზუსტი ციფრი, რა თუ ვთები, შეიძლება კახა უარყოს და ჩვენი მოსვლის შემდეგ თავარი ის რაც განაცხადა ფეგურის ფედერაციის პრეზიდენტმა, ეს არის რადიკალური ცვლილებები ქართულ ფეგურში, დამაშ ყველა დამეთა საქმეა რომ ქართულ ფეხბურთში საჭირო იყო ძირეული ცვლილებები და არა მარტო ამ მიმართულებით მაგრამ ერთ-ერთი მიმართულება იყო ესეც ეს ხელფასები რომელიც წლიდან წლამდე ნაკრების მსვლელებს კონდათ და შემდეგ არ იდებოდა შედეგები და ჰაერში მიდიოდა ეს ფული და არ ხმარდებოდა არაფერს და ეს ფული შეიძლება მოხმარებოდა ბავშთა ფეხბურთ და ასე შემდეგ კიდე სასიკეთოდ გამოგვეყენებინა ქართული ფეხბურთისთვის გადავწყვიტეთ რომ გადავსულიყავით საბოსნუსო სისტემაზე კახალს ხადაძეს თვენახეროს განმალობაში ლევან კობიაშვილი ესა გაუბრება მართლაც ისინი მეგობრები იყვნენ მაგრამ მე ძალიან წკენს კახეს ეს გამოსვლები არ უნდა გადასულიყო ტელევიზიით და პრესისგან პრესის მეშვეობით უფრო სწორედ და ლევანო მასშტაბაზე ესეთი სისტემა რომ 50000 ლარი ყოველთვიურად და იმ შემთხვევაში თუ მესამე ადგილზე გავიდოდ და რაც არის პროგრამა მინიმუმი, როგორიც კახამ განაცხადა, ის მიიღებდა სრულად იმ ხელბაც რაც ჰქონდა და თუ გავიდოდა მეორე ადგილზე, ან პირველ ადგილზე, მაშინ ის მიიღებდა კიდე 50000-ს მეტს. ანუ ეს ორი წლის განმავლობაში და ასტრონომიულ თახაზე ადიოდა, თუ შედეგი გვექნებოდა. თუ შედეგი არ გვექნებოდა, რატო უნდა კონდეს მწვნელს 100000-ის ლარი თვეში ხელფასი ეს არ მესმის და რატო არ უნდა დათანხმდეს? რა არის ამაში არასწორი? მე მართალი გითხრათ ვერ ხვდები, მით უმეტეს კონტრაქტის პირ პირობებში წერია. ცალმხრივად შეუძლია ფეხბურთის ფედერ ეს არის 3-4 პუნქტი. ეს ეს ხელშეკრულება შეგვიძლია საჯარო გავხადოთ. 3-4 პუნქტი ცალმხრივად ფეხბურთის ფედერაციას შეუძლია მთელი შედეგების მიხედვით მოხდეს გადახედვა. როცა კახამ ჩაიბარა ნაკრები, ნაკრები იყო მე-5 ადგილზე და როცა დამთავრდა შესარჩევი ციკლი, ნაკრები ესევ არის მეხუთე ადგილზე. ასე რომ ჩვენ სრული უფლება გქონდა დამსტარიყავით და გადაგვეხადა ხელშეკრულებისთვის. მით უმეტეს მას არაფერი არ აკლდება ხელფასიდან. ბატონო კახა, ამ ეტაპში დავამთავრებ ერთ წუთით. ხელფასიდან ხელფასიდან არაფერი არ აკლდება, თუ გავა მესამე ადგილზე, მაგრამ თუ მესამე ადგილზე ვერ გავა, ხომ წვნელი 50000 ლარი ცოტა აკა ზოან ქვეყანაში რომ ადამიანს კონდეს წვნელს ხელფასი, თუ ვერ ვერანაირ შედეგს ვერდებს. და პლუს ამას კახათ ამბობს რომ 6 თვე ჩამოვედი და მე ხელფასოდ მუშაობდი სამშობლოსთვის და სასწაულს 100000 დოლარი აქვს ფეგურ ჩვენ ესა გვაქვს აბუთი, სადაც 100000 დოლარი წინასწარ აქვს კახას თავის ხელფასზეა ნაგებული. ასე რომ ეს უფასოდ არ გამოდის, უპროცენტოს ეს კი ფეგურ ფედერაციას მეცემული აქვს კახასთვის. აი ეს ყველაფერი საჯაროდ უნდა გახდეს, რომ მე ყველა ჩვენ გვეკითხება, რატო არ ამბობთ? რატო არ დავამთავრებ, დავამთავრებ, დავამთავრებ, ეს კი უპროცენტო, ხა რა თქმა უნდა, უპროცენტოს ეს კი ხო, რო ვიცი, რომელი ორგანიზაცია გასცემს უპროცენტოს ეს სერვისი. ხო და წინასწარ აღებული იქნა 100000 დოლარი. ასე რომ არანაირი არანაირი ვთქვათ ამ სექს უბრალოდ აი ხელფასი ხელფასი ჩაიწერე. ასე განიხილავთ ამ ხელფასიდან მე უნდა მოკლებოდა, მაგრამ წინასწარ იქნა აღებული რა. ამის თქმა მინდა მე რომ ასე რომ არანაირი ის არ ყოფილა რაღაცნაირად კახასთან ან შეტევა, რატო გადამისამართა ტარელ ხეჩიკაშვილზე? კი, სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ და ჩამოვა ლევანი ხვალ და იტყვის. ფეგბურთის ფედერაცია იგებს ყველა გადაწყვეტილებას აბსოლუტურად და ეს არის შეურაცხყოფელი რომ ფეგბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი კი აწყვეტავს თურმე მწველი ვინ უნდა იყოს ან ვინ არ უნდა იყოს ან ხელფასი რამდენი უნდა გონდეს თურმე წვეტავს სპორტის მინისტრი და ეს სპორტის მინისტრი საჯერო დიუპარაკა ამაზე აქედან გაჩნდა სპორტის მინისტრი ესა მაგდა სპორტის მინისტრმა თქვა ივნისის მერე რაც მე მოვედი ხელი იმაში სპორტის მინისტრად მე განვაცხადე რომ ამ ხელა ხელფასის გადახდას თავარი მწველისთვის მე არ ვაპირებ ფეგბურთის ფედერაცია ორგანიზაცია იხდიდა თავარი მსვლელის ხელფას და დღემდე იხდით თავარი მწვლელის ხელფას. ასე რომ მხოლოდ და მხოლოდ ფეგურის ფედერაცია არის ამაზე პასუხისგებელი. აი ეს მისი პოზიცია, ბატონო კახა, სპორტის მინისტრის პოზიცია. დღეს ბევრმა თქვა რომ ეს არის გარკვეული ჩარევა ფეგურის ფედერაციაში და საქმიანობაში. რა პოზიციაა ჩარევა? რომ ფეგურის რომ საჭიროა რეფორმები და უნდა გადავიდეს ახალ სისტემაზე მწვლელების ხელფასის ანაზღაურების. ეს არის რჩევა ფეგურის ფედერაციის და ეს თუ თანხმედრაშია იმასთან ფეგურის ფედერაციის ხელმძღვანელობასთან რა არის ამაში ცუდი? მე მე შემდეგ რის ისე თქმა მინდა. ცნელებს წარადგენს ფეგმურთის ფედერაციის პრეზიდენტი აღმასკომზე და აღმასკომი ადგენს ამ ცნელებსაც და აღმასკომი განსაზღვრავს სახელფასოსაც. სწორედ როდესაც ლევან კობიაშვილი მოდიოდა ფეგმურთის ფედერაციის პრეზიდენტად, მან განაცხადა, ჩემი მთავარი მიზანია გუნდურობის პრინციპი. ის ერთპიროვნულად დაწყვიტავს, წვიტავს გუნდთან ერთად. და ის რომ ტარიელ ხეჩიკაშვილი რაღაცეების ეს გადამისამართება პოლიტიკურ წრილში გადაყვანა, თითქოს ვიღაცა ებძვის, არ მე კახა მახსოვს მე შენ ბაქოში წეძახოდი რომ ვიღაცები გებძოდნენ ხან საჯები ხან მწნელები ხან პრეზიდენტები და რა შუაში ეს ზანგული მწლება შენ არ უნდა გაგეკეთებინა ის რომ გამოსულიყავი და პრესი დაგეწყო ლევან კობიაშვილთან და ტარილ ხეჩიკაშვილთან საუბარი შენ შეგეძლო დამჟდარეკავი და გეთქვა დაგექსირები დავექი ფიქსირები შენი პოზიცია და ასე შემდეგ და ის რომ ჩვენ რაღაც ერთი გუნდი ვართ თქვა გეგუჩაძე და ამაში რას ვხედავ ვერაფერსაც ვერ ვხედავ არჩილ არველაძემ განაცხადა რომ შენ ახარ მისი მეგობარ და ხარ ვილაპარაკოთ რომ ერთი გუნდი მოიყვანოთ რა რა მოხდა ის საშუალება რომ დიპასუხოთ ბატონ კაკა თუ გაქვს პირველ რიგში პირველ რიგში ერთი მოდით ახლა ესე თქვა ახლა манипуლირება ფულთან დაკავშირებით ახლა იმ შედეგთან და აი 3-4 ხო ეს პუნქტი აუხსნათ ხალხს კახაცხადაძე მოვიდა და კონტრაქტში წერია ყველაზე მთავარი ამოცანა და მიზანი კახაცხადაძეს უწერია მიზანი წერია ეგ გაგებით არის 2018 წლის სოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ქვეჯგუფში მინიმუმ მე-3 ადგილზე გავიდეს კი კი ბატონ ეს არის მიზანი კი, გუნდი რომელიც ერთი წუთი რა, ერთი წუთი. გუნდი მოვიდა, თქვენი გუნდი მოვიდა და თქვენი გუნდი მოვიდა ოქტომბრის ბოლოს, როდესაც შესარჩევი დამთავრდა. თქვენ რომელმა თქვენ ჯერთან არ მოაწერეთ კონტრაქტი, მოაწერა სხვამ. თქვენ ამით საზღავთ რომ მე შედეგი არ მქონდა ამ შესარჩევში? თქვენ საზღვრავთ რომელიც მოხვედით ოქტომბრის ბოლოს ჩვენ კი არ საზღვრავთ კაცო ცხრილში ხარ მეხუთე ადგილზე მე რას ვაზღვრავ მე მე მე მე ცხრილში რომ ვარ მეხუთე ადგილზე მე კიდევ ერთხელ ვიძახე მე მოვედი იმ პირობით და რომელიც წერია კონტრაქტში და ჩემი ინიციატივა იყო ეს იმ მომენტში მოვედი როდესაც იქ იყო სადაც დარჩა მაგრამ იყო მიზანი იყო 1 2018 წლის э, შესარჩევ კოჯგუბში მინიმუმ მესამე ადგილი დაიღო. ამიტომ მე ეგ არის აბსოლუტურად აბსურდი და ტყუილი და ვატყუილი რა არის ტყუილი კაცო ტყუილი რო ეხა თქვენ მედავებით იმას შედეგზე წინაშესარჩევის რომელიც არ არც იყო გათვალისწინებული ჩემ კონტრაქტში ჩემ კონტრაქტში იყო გათვალისწინებული რო გუდი მომემზადებინა და უნდა მოამზადო ისე დონეზე რომ მინიმუმ მე სამი ადგილი აიღოს ეგეთი მეორე ოფიციალურად განაცხადა, ეხა იმიტომ რომ დანიშნულოვანი იყო რომ ოფიციალურად გაეცხადებინა ის. ამაზე გავაკეთებ, რა თქმა უნდა, ჩემ კომენტარს. ამიტომ ვერანაირად, ვერანაირად, სამკრივად ვერ შეწყვეტა თქვენ კონტრაქტზე და ტყუილი მეორეციც არის ტყუილი რომ მე არავის არ შეტყვეჟდა შენ დამოკიდებულია ნუ იძახი ეს ტყუილია ეს ქვე ტყუილი მე არაფერს არ ვეტყუები დოკუმენტი მაქვს და ნახავ დოკუმენტი მეცამეტე მე და კი ბატონო მესამე და მეოთხე პუნქტში წერია შეგვიძლია გადავხედოთ გადავხედოთ შედეგიდან გამომდინარე რომ ტყუილი რა არის შედეგიდან გამომდინარე ა შედეგი ტყუილი არ მეტყობს არასოდეს და დაუკვირდი რას ლაპარაკობენ შედეგი დაფიქსირდება 2018 წლის შესარჩევის შემდეგ კი ბატონო მაგრამ დაუკვირდი რას ლაპარაკობ? ტყუილი არ მეთქვამს არასოდეს მე. კი ბატონო. ბატონ კახა ჭუმბურიძეს მიმართ. ამ ეტაპისთვის თქვენ უკმაყოფილო ხართ იმ შედეგით, რომელიც აქვს კახაცხადაძეს? კახაცხადაძეს ქონდა გარკვეული გამონათებები, ამას არ უარყო მართლაც და მაგიტომაც არ მიიღო ფეხბურთის ფედერაციამ გადაწყვეტილება, რომ გაეშვა კახაცხადაძე პირიქით, დაიბარა და რასაც ეხლა ამბობს ბაგაში ვეთანხმები, რომ ის უნდა მივიდეს იქამდე 2018 წლამდე და იძახეს რომ მესამე ადგილი უნდა ავიღო. ზუსტად ამიტომ შევთავაზეთ საბონუსო სისტემა. თუ აიღებ მესამეს, ხახა არაფერი არ გაკლდება. ხელფას აიღებ სრულად. თუ გახვალ კიდე უფრო წინ უფრო მეც აიღებ. რა არის ამაში მიუღებელი მითხარით, ქალბატონო, ვაგდა თქვენ გამეცებაზო. ხო და გიხსნით რა, გიხსნით. როდესაც როდესაც ეს კონტრაქტი გაფორმდა თქვენ იყავით აქ ვიყავით ფედერაციაში. არა, მაგრამ კონტრაქტი ხომ აქვს? 1 წუთი. მაგრამ არა, 1 წუთი რა. ვენ არ იყავით ხო? კაცი რომ კონტრაქტს გააფორმებს და მას გათვლილი აქვს 2 წელიწად ნახევარი. აქედან გამომდინარე და გითხარით კიდევაც ეს და ლევანის უთხარი კიდევაც. შესაძლებლობები ამ ეტაპზე დღესდღეობით რაც არის და რავალდებულებებიც აქვს. რა ყველაფერზე ხوار დაუწრილმანდები და ხوار მოყვებით. რა შესაძლებლობებიც აქვს თქვა დღეს იქიდან გამომდინარე შემოსავლებიდან მიიღო ეს რომ არის ეს საშუალება და ეს განუცხადე კიდევაც ლევანს. ეს არის. ანუ ყველა ადამიანი თავის ცხოვრებას იქიდან გამომდინარე რას შეიძლება შემოსავალიც აქვს, იქიდან გამომდინარე ესე არ არის? გასაგები ან გაწყობს ან არ გაწყობს. და ჩვენ ჩვენი პირობა შემოგცავაზეთ რა არის? რა ახლა გავიგეთ თქვენ ოფიციალურად, იმიტომ რომ მე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ოფიციალურად ყოფილიყო. რა თქმა უნდა, ბატონო. ეს პირობა როგორც შენ ზალში დარჩება, ჩვენ არ ვიცით ხოლმე რა რა სიტყვის ლევან კობიაშვილმა თუ ეს ზალში დარჩა, თქვენ დატოვებთ ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის თანამდებობას? რა გადარჩა. ნუ ამაზე უკვე მოიფიქრო უნდა დავფიქრე, გადავწყვიტო რა თქმა უნდა. ანუ გადაწყვეტილება ჯერ არ გაქვთ მიღებული. არა, რა თქმა უნდა, მე მაინტერესებდა ოფიციალური. კი, თქვა ვიცოდი ეს წინადადება. ხო, მაგრამ ოფიციალური არის ეგეც. გასაგებია, ჩემი ჩემი მხრიდანაც არის ოფიციალური წინადადება, არის ფედერაციის მხრიდან, მაგრამ იმას ძალიან აქვს ხო და საერთოდ ამ თემაზე მე მე ნუ რაღაც გადახედვა შედეგი, შედეგი რომელ შედეგზე აქვს საუბარი ხო? რატო რატო ლაპარაკობთ ამაზე, რომ შეიძლება კახაც ხადაძე მოვიდა კონკრეტული მიზნით და ჩაწერა ეს მიზანი, იმიტომ მოვიდა აქ, რომ ეს გუნდი უნდა გაიყვანოს 2018 წლის შესარჩევში მესამე ადგილზე და წერია პუნქტი, ყველაზე მთავარი მიზანი არის ეს. და ამიტომ მოვიდა ეს. თუ განიხილავთ ადამიანი ხო სამართლებრივ დავას თუ აზროვნებს საერთოდ და მოვიდა იმ შემთხვევაში სადაც ჩვენ მოვედით იმ მომენტში სადაც ჩვენ მოვედით მოვიდა და ეთყოდა რომ იცი რა მე აკლავე აი ამ თვეში ისე ისე გავაკეთებ რომ ჩვენ გავალთ მეორე და მესამე ადგილზე მე თუნდაც ხო ეს იყო რაღაცნაირად აბსურდი და არც გვითქვია და არც არავის შეპირები ვართ ხო აი ეს არის ყველაზე მთავარი ჩვენ მოვედით კონკრეტული მიზნით და იმიტომ დავთანხმდით ჩვენ აქ ხელი და კიდე იმიტომ მოვედით და იმიტომ გავაუქმეთ ის კონტრაქტი რომელიც გქონდა ჩვენ ჩვენ სადაც ვიყავით რომ მიზანი დამოცანა და ეს გუშემატკივრმა იცის კონკრეტულად წერია არის 2018 წლის შესარჩევში მეს მინიმუმ მესამე ადგილი თუ ფედერაცია გაწყვეტს კონტრაქტს თქვენთან დაიწყებთ სამართლებრივ დავას რა თქმა უნდა და ხა ფაქტია რომ ნუ ხა ეგრე გაწყვეტა ხო არ შეიძლება ეგრე ვერ გაწყვეტავს რა თქმა უნდა მან ერთადერთი წერია გადაიხედოს გადახედვა გაწყვეტა არ წერია ჯერთი ჯერთი მეორეც კიდევ ერთი ხსნი რანაირად გადაიხედოს შესაძს კონკრეტული მიზანი არის სხვა ასე ბატონო კახა თქვენი პირობა თუ არ იქნა ის დამაკმაყოფილებელი კახა ცხადაძისთვის თქვენ შეიძლებით ეროვნული ნაკრების მთავარ წვრთნელს და იღებთ თუ არა პასუხისგებლობას იმ შედეგზე რომელიც ამას მოყვება ნაკრებში და ამას უნებრივია მოყვება შედეგი რა თქმა უნდა ყველაფერზე ვიღებთ ჩვენ პასუხისგებლობას და პასუხისგებლობას რო არ ვიღებთ ვიღებდეთ რა აზრი აქვს ჩვენ მუშაობას და აქამდე პასუხისგებლობას პასუხისგებლების პირი რო არ ჩანდა და ყველაფერი იყო არასწორად, იმიტომაც მე ვიდა ფეგვორთი ამ დონემდე და როცა ხალ ხემძღვანელი პასუხისგებელიც უნდა აიღო და რა გადაწყვეტილებასაც მივიღებთ, იმაზე ჩვენ პასუხს ვაგებთ, რა თქმა უნდა. ჩვენი გადაცემა გუშინ ეძღვნებოდა სწორედ ამ თემას და ჩვენ გამოვკითხეთ ძალიან ბევრი ფეგვორთელი, სპორტი, სპორტული ჟურნალისტი და ყოველს განწყობა იყო ასეთი რომ კახაც ხადაძემ უკვე ძალიან ბევრი რამ გააკეთა ნაკრებში, გუნდს გაუჩნდა ოპტიმიზმი, გუნდი შეიკრა, ბუნებრივი აი ეს შედეგი დაიშ შეიძლება თუ კი ისწავიდა ნაკრებიდან აი ამას თუ დაუშვათ აცნობიერებთ შეიძლება რომ კიდევ ერთხელ გითხრათ რომ არავენ არ უშევდა კახა ცხადაძეს შეთავაზა ლევან კობიაშვილმა რომ ჩვენ ვართ ერთი გუნდი უბრალოდ თავაზობ ამ სისტემას სახელფასოს მიუღებელი ამაში რა არის მით უმეტეს მესამე ადგილი არის დაგეგმილი თვითონ ამბობს მესამე ადგილს თუ აიღებ ხელფას აიღებ თლიანად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რამდენჯერ თქვენ ერთ და იგივე თუ კიდე მეორეზე გახვალ აიღებ კიდევ უფრო მეც და ძალიან ბევრი გამოდის, ეს გამოდის რაღაცა მილიონებამდე და რატო არის ამაში მიუღებელი არაფერი? ოღონდ თავში ნუ აიღებ, შენ სანამ შედეგი არ გექნება, თავში აიღე 50000 ლარი ყოველფერად. 50000 ლარად მე მგონი შეიძლება ცხოვრება ხო საქართველოში? იმ თახას რაც ეხება კიდე რომ ესაც ამბობს კახა ეს თუ მეორე ადგილზე გავა და თქვა მოხდა სოფლიო ჩემპიონატზე ის თანხა წერია ჩემ კონტრაქტში და ჩემპიონატ კონტრაქტში და მაგრამ ყველა მიცის ფეხბურთელმა რომ პირველივე დღიდან როდესაც მოვედი მე ფეხბურთელს უთხარი რომ ეს თანხა არ არის ჩემი მიხედავთ ისა ჩემ კონტრაქტსერია ეს თან ხარი მაგათი და ეს მაგას დაადასტურებს ყველა კი მაგრამ შე მეરે გაძლევენ კიდე მეც კაცო იმის გარეშე კიდე გაძლევენ ვინ მაძლევს ვინ და ლევანის მოლაპარაკება რომ ჩვენთან იყო გითხრა თუ მეორეზე გახვალ კიდე 50000 კი ეგ მაგთემა არ ყოფილა ეგ თემა მაგთემაზე არ გვსაუბრებს მაგთემაზე არ გვსაუბრებს შეიძლება მეშლება შეიძლება მეშლება მაგთემაზე შეიძლება მეშლება არ გინდა ხა მაგთემაზე ამიტომ მე ვიცი რომ ისაუბრეთ არ გვსაუბრია დავასრულოთ ეს დისკუსია თუ თქვენს აღარ გაქვთ დასამატებელი ბატონები არაფერი მე ის გადამრჩენია რომ გადაგიხადოთ მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იქნება ხვალინდელი ბრიფინგი ლევან კობიაშვილი დაბრუნდება საქართველოში და ილაპარაკებს უკვე როგორია მისი პოზიცია მე იმედი მაქვს რომ კახაცხადაძე დარჩება ეროვნული ნაკრების მთავარ მწვრთნელად და იმედი მაქვს რომ საჯაროდ ეს თემა აღარ იქნება განხილვის საგანი და მართლაც დიალოგის რეჟიმში გადაიჭრება ეს პრობლემა კახაცხადაძე ეროვნული ნაკრების მთავარ მთავარი მწვრთნელი ფეხბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი კახა ჭუმბურიძე იყვნენ ჩემი სტუმრები კიდევ ერთხელ მადლობა გადაცემაში მოგზანებისთვის და რეკლამის შემდეგ ჩვენ უკვე ლარის გაუფასურების ისტორიულ მაქსიმუმზე ვისაუბრებთ ასე რომ დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში ვართ მაესტროს ფაქტორი კვლავ პირდაპირ ეთერშია ლარის გაუფასურების ისტორიული მაქსიმუმი ეროვნულმა ბანკმა დღეს ეროვნული ვალუტის ღირებულების ახალი კურსი დაადგინა ლარის ღირებულება ასეთი დაბალი მისი შექმნის დღიდან არ ყოფილა გაუფასურების მიზეზებზე ხელისუფლების ნაბიჯებზე ამ პროცესის გავლენაზე ბიზნესსა და სამომხმარებლო ბაზარზე სტუდიაში ვიწყებთ დებატებს წარმოგიდგენთ ჩემს სტუმრებს ნოდარ ებანოიძე პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ზურაბ ჭიაბერაშვილი ნაციონალური მოძრაობის სამოქალაქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის მდივანი, ექსპერტები ეკონომიკის საკითხებში გიგა ბედინეიშვილი და მიხეილ დონდუა. დიდი მადლობა ბატონებო გადაცემაში სტუმრობისთვის. დღეს მთელი დღე მედიაში ეს საკითხი განიხილებოდა და უკვე დღის ბოლოს დავოსში პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა განცხადება ეროვნული ვალუტის გაუფასურებასთან დაკავშირებით. მე მინდა რომ მოვისმინოთ მისი სიტყვები და შემდეგ უკვე ამ თემაზე დავიწყოთ დისკუსია. ეს არის კორექტირება ლარის კურსის იმ დევალვაციასთან მიმართებაში, რომელიც გასულ დღეებში მოხდა ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში. აქ არაფერი საგანგაშო ნამდვილად არ არის და ჩვენ ნამდვილად გვაქვს ყველა მიზეზი იმისათვის, რომ ოპტიმიストურად ვიყოთ განწყობილი, საქართველოსი წელს იქნება საკმაოდ კარგი ეკონომიკური ზრდა და ჩვენ ვერანაირ საფუძველს იმისა, რომ რაიმე ასე ვთქვათ, ნეგატივს შედავდეთ ამაში საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში ვერ ხედავთ. არაფერი საგანგაშო არ არის ჩვენ გვაქვს საფუძველი ვიყოთ განწყობილი ოპტიმისტურად და ვერ ხედავთ რაიმე ნეგატივს ბატონ ზურა თქვენგან დავიწყოთ თქვენ უპასუხეთ და შემდეგ ბატონინოდან მოგესალმებით მადლობა მოწვევისათვის აა იმის მიუხედავად რომ წარუმატებელი მთავრობის წარუმატებელი ეკონომიკის მინისტრი იყო ბატონ კვირიკაშვილს ერთი დადებითი ის ქონდა რომ პრობლემას აღიარებდა და ის, როდესაც ჯერ კიდევ ეკონომიკის მინისტრი იყო შაშან მარტში, ლაპარაკობდა იმაზე, რომ კი, ეს სერიოზული გამოწვევაა და ამას უნდა უპასუხოთ. სხვა საკითხია, რომ მან გეგმა ვერ წარმოადგინა, ან რაც წარმოადგინა, რეალურად არაფერი არ განხორციელდა და ისევ ამ მდგომარეობაში ვართ. მაგრამ როგორ ჩანს, პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა რაღაც საოცარ გარდატეხას იწევს ამ ადამიანებში, იმიტომ რომ დღეს უკვე ის დაუბრუნდა ღარიბაშვილის პოზიციას და პრაქტიკულად ამბობს, რომ პრობლემა არ არსებობს, რომ არაფერი საგანგაშო არ ხდება და ეს პრობლემის არაღიარება არის ყველაზე მეტად საგანგაშო მთავრობის მხრიდან, იმიტომ რომ ეს მოქალაქეები ათასობით მაყურებელი უყურებს ახლა ამ გადაცემასაც სხვა ტელეარხებს და ელოდება მთავრობისგან რაიმე კონკრეტულს. რა რა გვეშველება ეს ზოგადი ფრაზები, რომ იცით რა, ყველაფერი კარგად იქნება, უკვე საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ მეოთხე წელი არ აღიარებს, დიახ, არ აღიარებს მთავრობა პრობლემას. რამოდენიმე დღის წინ ბატონმა პრემიერმა გააკეთა, თქვა განცხადებები იმ ესე მომავალ გადასადგმელ ნაბიჯებთან დაკავშირებით, რომელიც მოიცავდა ოთხ ძირითად მიმართულებას. ერთი იყო პრობლემები ეკონომიკაში და ეკონომიკური ზრდის მარჩოლის საგადასახადო კოდექსის ცვლილებები, იყო ბიზნესებთან ურთიერთობა, იყო რეგიონის პრობლემები და იყო განათლების პრობლემები. არ ვიცი ახლა ქვეყნის ანუ პრობლემები ამ მიმართულებით ნიშნავს იმას, რომ სერიოზული ნაბიჯებია გადადგმული ამ მიმართულებით. ანუ პრობლემები რო არ იყოს, პრობლემებს ვარ ხედავდე, ძირითად მიმართულებაზე ხوار გაკეთებოდა ასეთი განცხადება. რა თქმა უნდა, პრობლემა არის. რა თქმა უნდა, თქვათ ახლა ოპოზიციონერის ფუნქციიდან და პოზიციიდან იოლია თქვა, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვისმენს მინიმუმ დაახლოებით 9 მილიონი ადამიანი ჩვენ დავამატოთ თქვათ მათ რიცხვი 10 ოჯახის წევრები, რომელთათვისაც ნებისმიერი ასეთი ცვლილება არის საკმაოდ სერიოზული შფოთვა. მე დღეს ჩვენ ჩვენ ვისაუბროთ არსობრივად რამ გამოიწვია და ის ფაქტორებმა რამ გამოიწვია ამ ბოლო პერიოდის, ამ ბოლო დღეების იანვრისთვეში თქვათ მიმდინარე მოვლენები, თორემ ასე კიდევ ჩვენ ასაგულელია აქ არის გარკვეული თქვა შფოთვის ელემენტები, შოკის ელემენტები, გარკვეული მოლოდინები, უარყოფითი მოლოდინები, რაც გარკვეულ გავლენას ფსთა თქმა უნდა არ არის ერთადი მომენტი. ამიტომ საერთოდ 2016 წელს სოფლიო ბაზარზე შეინიშნება დოლარის კურსის გამყარება, ამაზე ხო არავინ არ გამოთვლის, მე მგონი, მე რაც ვნახე, თქვა ჩვენი ოპონენტებიდან პუბლიკაციებს ვნახე, აქ თქვა მსგავს ამას ამბობენ და ასევე შეიცვალა ჩვენი მეზობელი ქვეყნის ვალუტებიც. ეხლა რომ გადავავლო სტატისტიკას, ახლა თუ საინტერესო იქნება, მე თქვა დავლაპარაკობ იმაზე რომ რუსული გუბლი სტატისტიკაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ პრინციპში მიზეზებზე არ კამათობენ არც ანალიტიკოსები ყველა თანხდება მაგრამ საკამათო არის თუ რა შეუძლია მთავრობას გააკეთოს იმისთვის რომ ეს პროცესები შეანელოს ბატონ გიგასთან მინდა გადავიდე სიტყვა დღეს თამაზ მეჭიაურს ქონდა ასეთი განცხადება იმასთან დაკავშირებით რომ ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი დაუშვათ ლარის გაუფასურების ასევე არის პანიკა მოსახლეობაში და ის ამბობს რომ თავრობა ყოველდღიურად ერთად მუშაობს იმისთვის, რომ პროცესები შეანელოს და რომ არა მთავრობის მუშაობა და უშოთ კიდე უფრო მძიმე ვითარება იქნებოდა, ფინანსური ვითარება იქნებოდა ქვეყანაშიო. თქვენ რამდენად ხედავთ ცხადად იმ ნაბიჯებს, რომელსაც მთავრობა დგამს სიტუაციის დასარეგულირებლად? ეჯერ შეიძლება დავიწყოთ პანიკით, მე ვერ ხედავ პანიკას, მე ამას დავარქმევდი, რომ ხალხს აქვს სწორი რაციონალური რეაქცია იმ სტიმულებზე, რომელსაც ხედავს, ანუ ეკონომიკა პასუხობს და ეკონომიკის მოთამაშები პასუხობენ აბსოლუტურად რაციონალურად იმ სიტუაციაზე, რომელიც არის ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთაც. არავინ არ უარყოფს გარე ფაქტორების არსებობას. ხოლო რაც შეეხება თავრობას რა შეიძლება გააკეთოს? თავრობას რა შეიძლება გააკეთოს? მე მგონი ეს უკვე ძალიან ბეჯერ ითქვა ძირითადად თავრობის ოპონენტების მხრიდან, მეც ბეჯერ მითქვამს, უკვე შეიძლება ითქვას, რომ დავიღალეთ ეგივე რაღაც გამეორებით, მაგრამ სიამოვნებით კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ რაც უნდა გააკეთდეს, პირველი, როგორც ბაზნო ზურამ აღნიშნა, თავარია რომ გავაცნობიეროთ კრიზისის წვავე ფორმა, რომელშიც ვართ, ვართ ჩვენ კრიზისში. ჩვენ თუ ვიძახებთ, რომ არ ვართ კრიზისში, ვერასდროს ვერ მიმხედავთ კრიზისს. ამიტომ, შეიძლება უნდა ვთქვათ, რომ კრიზისში ვართ. მეორე, უნდა მოვახდინოთ მაქსიმალური დერეგულაცია ეკონომიკაში და არა პირიქით რეგულაციის უფრო გაზრდა და ტვირთად დაწოლა ეკონომიკაზე. უნდა მოვახდინოთ გადასახადების შემცირება და უნდა მოვახდინოთ ინვესტიციებისათვის სერიოზული ძალისხმევა უნდა გამოვიჩინოთ იმისთვის, რომ გამომჯობესოთ სამეცნიერო კლიმატი იმისთვის, რომ უკეთესი ციფრები კონდეს გარდა შემოსული ინვესტიციების თვალსაზრისით. ა ეს რა თქმა უნდა ეს არის უთა ეკონომიკური მენიუ რომელიც აუცილებლად უნდა გაკეთდეს არის სხვა ფუნდამენტური პრობლემები პოლიტიკური რა თქმა უნდა რომელიც სინამდვილეში ამ სამინისტროს კლიმატის გაუმჯობესებას ხელს უშლის, მაგრამ თუ აი კონკრეტულად ვიწროთ ეკონომიკურად შევხედავთ ამას, მე შემიძლია ბევრი რამე ვთქვა რა, უნდა გააკეთოს თავრობა, მაგრამ მე მგონი კითხვა სხვანაირად დავსვათ. ჩვენც რო ლაპარაკობთ გარე ფაქტორებზე და კი ბატონო, ყველა აღიარებს, რომ გარე ფაქტორები ნეგატიურად არის დაწყობილი რო იყვიან, მაგრამ შიდა ფაქტორებზე რო ვილაპარაკოთ, რა უნდა გააკეთო მთავრობა ამდენ ხანი ვლაპარაკოთ მეც დავსვათ კითხვას რა გააკეთა მთავრობამ რაც არის ეკონომიკისთვის დადებითი რა არის ინიციატივები რომელიც მე მაგალითად ცდილობ რომ გავიხსენო და ვერ ვიხსენებ მახსენდება ძალიან ბევრი მისაღებია თქვენი კითხვა სრულიად ჩვენი დისკუსიისთვის და ბატონ მიხელ შემოვიყვან ახლა სტუდიაში რამე გააკეთა თუ არა მთავრობა იმისთვის რომ არ მიგვეღო ის შედეგი რომელიც გვაქვს გისმენთ უსმენდით იმედია ბატონ გიგას დიახ მე მინდა ვთქვა იმაზე რა უნდა გაკეთდეს და რა არ გაკეთებულა თუმცა ვიტყვი რა რა გაკეთდა მიმართულებით მნიშვნელოვანი რაც გაკეთდა ეროვნული ასოციაციების შეთანხმების შემდგომ მთელი კანონმდებლობების მიღება და შემხედრინა ბიჭების გადადგმა ყველა რეგულაცია ყველა ნორმა ყველა ყველაფერი რაც კი გაკეთდა მიმართულებით ევროკავშირის ყველა კომისრის მიერ არის დადებითად შეფასებული. ასე რომ თუ ისინი ხედავენ რომ ეს სწორია, ასოცირების შეთანხმებასთან შესადარია, კარგია, ვიზა ლიბერალიზაციასთან თანხwebdriver-ია, თუ ყველა კომისარი ევროკავშირის ყველა კომისარი ამაზე თანხმდება და ერთი კრიტიკული შეინიშნულას კი არ აქვს ამიმართულებით, ბუნებრივია მე სხვას არაფერს არ დავამატებ, მათ კომპეტენციას არ დავიწუნებ, ისინი კომპეტენტურები არიან და სწორი მიმართულებით დაკეთდა თუ გაკეთდა ამიმართულებით რამე. მე იმასაც შეგახსენებთ რომ მარტო 2013 წელს ევრო ბაზრები ხო ჩვენ მნიშვნელოვანია ბაზრების დივერსიფიცირება და ევროკავშირის ბაზარზე ადგილის დამკვიდრება თუ გინდა საერთოდ ფინანსური სტაბილურობას და განვითარებას ხომ ასეა მარტო 2013 წელს 73% გაიზარდა ექსპორტი ევროკავშირის ქვეყნებში, სუფთა ექსპორტი 52%, ანუ ადგილობრივი წარმოების ექსპორტი და ბოლო 8 თვის მონაცემებია, ბოლო წლის რომ დაჯემდა სუფთა ექსპორტისა, ანუ ადგილობრივი წარმოების 40%-ით შედეგს ბატონ მიხელ, თქვენ ჩამოთვალეთ ის თუ რა გააკეთა მთავრობა, რა არის მთავრობა? ხო, მინდა რომ ვისაუბრო რა უნდა გააკეთოს. ხო, მე მინდა რა უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფისათვის არ არის საკმარისი მხოლოდ ეს ნაბიჯები. აქ მნიშვნელოვანი ძალაუფლება უჭირავს ეროვნულ ბანკს და დამისახელეთ ქვეყანა სადაც ვალუტის კურსის დევალვაცია მოხდა მკვეთრი და პროტესტი ეროვნული ბანკის მიმართ დაარსებობდა და ამ ქვეყნებში საზოგადოება არასამთავრობო სექტორი ან სხვა სექტორი მნიშვნელოვანი მას არ აკრიტიკებდა საქართველოს შეიძლება ძალიან საინტერესო სიტუაცია როცა ნაკლები ყურადღება მახვილდება ამ მიმართულებაზე და მე ვიტყვი ზუსტად რა უნდა გააკეთებინა ეროვნულ ბანკს და არ გააკეთა თუმცა იმაზე თანხმდებით რომ საგარეო ფაქტორი ძალიან ძლიერად მოქმედებს მთლიან რეგიონზე და ჩვენ არ ვართ ყველაზე უარეს გლობალურ ბანკს რა უნდა გააკეთებინა ეს და ეროვნულ ბანკს უნდა გააკეთებინა რა შეესრულებინა საველდო ფონდის რეკომენდაციები. შემდეგი მიმართულებით. საავადმყოფოდ მას მოითხოვდა ეროვნული ბანკისაგან, რომ მეტი სესხები, მეტი ხარდაჭერა ადგილობრივი წარმოების დაკრედიტებას და მეტი შეზღუდვა სამომხმარებლოს სესხებს, რომ მოსახლეობა ძიმეტვირთა დაადაწოს ასეთ სესხები, დრო არ გამოიწვიოს რისკები ფინანსურ სტაბილურობასთან მიმართებაში. მას სპეციალური ანგარიშიც კი შექმნა, მოთხოვა ლიმიტირება სამომხმარებლოს სესხების სხვადასხვა ეს რეკომენდაცია რომ შეესრულა ეროვნულ ბანკს 1 მილიარდ დოლარს დაზუგავთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ სამომხმარებლო სესხების უდესი ნაწილი სწორედ საი საერთო შეხვედრებს ხმარდება და დაახლოებით 1 მილიარდ დაზოგ საშუალებას მოიცავს. შეგავლოთ შემიძლია წავიკითხო სხვა რეკომენდაციები. მოკლედ თუ შეიძლება და დიახ, აი მაგალითად, რას ამბობს საველიტო ფონდი ამასთან დაკავშირებით შემოშვედრებელი სტატისტიკა, რომელსაც ეროვნული ბანკი არ აქვეყნებს, მაგრამ საველიტო ფონდს მიაწოდა საველიტო ფონდმა გამოაქვეყნა. ჯერ 2014 წლის მონაცემებით საცალო სესხის ანუ ამღები მოსახლეობის 60%-ზე მეტი 40 40-60%-ის შემოსავლის 40%-ზე მეტი ხდის დვალის მომსახურებისათვის. მესამედი 50%-ზემეც, 20%-60%-ზემეც და 5%-საერთოდ 100%-ზემეც თავის შემოსავლის ხდის ერთად არეგულირო. ამას არ მიხედა. არ შეგვიყო. მადლობთ ბატონ მიხეილ, ბატონ ზურასთან გადავალ ამ კითხვის. გამოდის რომ მთელი პასუხისგებლობა აწევს ეროვნულ ბანკს იმ სიტუაციაზე, რაც შეიქმნა. <coughs> მოდით ჩვეულებრივი ჩვენი თითოეული მოქალაქისთვის ვისი რა პასუხისგებლობა არის ეს შეიძლება მეორე ხარისხოვანი იყოს, მთავარია რა შედეგს იღებს მოქალაქე და მოქალაქეები ხა ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან და თუნდაც ის რომ თავრობამ ღარიბაშვილი იყო კვირიკაშვილი თავზოზე ივანიშვილი ვერ გაუწია კოორდინაცია თუნდაც ეროვნულ ბანკთან მუშაობას ეს კიდევ უფრო ზრდის მათ პასუხისგებლობას ხო ამიტომ გამოსავალი უნდა ვნახოთ რაშია ჩვენ როგორც ოპოზიციური ძალა მხოლოდ კრიტიკით არა ვართ დაკავებული ჩვენ ჯერ კიდევ 2 წლის წინ წარვადგენთ ანტიკრიზისული პროგრამა, როგორც კი ლარმა პირველად მის აი ასეთ არასტორ ქართული ოცნების არასტორ ეკონომიკურ პოლიტიკას რეაქცია იმ წუთას წარვადგენთ ეს პროგრამა და მაშინ ძალიან ბევრი პუნქტი გვეწერა, რომელსაც დღესაც ვიმეორებ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. პირველ რიგში ქვეყანამ დაკარგა საინვესტიციო მიმზიდველობა, ხო? და ქვეყნის შიგნით იქნება ადგილობრივი ბიზნესის რეინვესტირება თუ გარედან შემოსული ინვესტიციები, ჩვენ თავიდან გვჭირდება ბიძგი მივცეთ, რომ ეს მიმზიდველი ქვეყანა არის და ამისათვის გადასახადების დაწევა არის ფუნდამენტურად აუცილებელი და ჩვენ დიდხანია ვსაუბრობთ მოგების გადასახადის გაუქმებაზე პარლამენტში კანონპროექტი გვაქვს ამაზე წარდგენილი. პრემიერის ინიციატივა ხო ხედავს? პრემიერი, პრემიერი გამოეხმაურა ამას და ვიტყვი ზუსტად რომ ეს უბრალოდ გააჟღერა იდეა, მაგრამ კონკრეტული გეგმა არ გვინახავს, კონკრეტული გეგმის სახით ჩვენ ეს წარდგენილი გვაქვს პარლამენტში, კანონპროექტის სახით, ისევე როგორც პარლამენტში წარვადგენთ, აა დეკრიმინალიზაციაზე საგადასახადო დავების შესახებ კანონპროექტი, რომელიც აი უკვე ამდენი ხანია ელოდება განხილოს და ესეც რომ მოხდეს, ბიზნესი სერიოზულად დამოისუნთქოს. მაგრამ მეორე ნაწილი, რაც საერთოდ კვირიკაშვილს არ უხსენებია, ნუ გასაგებია რომ რაღაც ამორჩე ამორჩევით, რასაც ამდენი ხანია ექსპერტებიც, ეკონომისტებიც ჩვენც ვლაპარაკობთ, ამორჩევით რაღაცები აღმოვა, მაგრამ ის რაც მან თქვა მოგების გადასახადის გაუქმება, მას არ მოუყოლება მეორე. თქვათ, მოგების გადასახადის გაუქმებით ბიუჯეტს დააკლდება დაახლოებით 400-დან 600 მილიონამდე, ხო? დეფიციტი გაიზარდება. აი ახლა ნახსენები იყო საავტო ფონდი. საავტო ფონდი თავრობას ეუბნება, რომ დეფიციტი შესამცირებელი გაქვს. რაც იმას ნიშნავს, რომ თავრობამ კამარი მართლა უნდა შემოიჭიროს, ხარჯები უნდა შეამციროს. კვირიკაშვილი ხარჯების შემცირებაზე არ ლაპარაკობს და მე პირდაპირ გეუბნებით, რომ თუ თავრობამ ხარჯები არ შეამცირა, კიდე უფრო დამძიმდება მდგომარეობა, მათ შორის ლართან მდგომარეობა და კავშირები და ცუდი იქნება ის თუ ამ გაზრდილი დეფიციტის დაფარვას მთავრობა მე ისე ვალების ახებით უპასუხებს, იმიტომ რომ ეს კიდევ უფრო დაამძიმებს ჩვენ მდგომარეობას. რას ფიქრობთ აი ამ სცენარზე, რომელიც ბატონ მაზურებმა დახატა და ასევე ლარის პასუხი ქართული ოცნების არასწორ ეკონომიკურ პოლიტიკას, ასეთია სიტუაცია. პირველი რაც უნდა ვთქვა, ცოტა უცნაურია, როცა ამბობს ბატონ მაზურები, პრემიერმა ეს ბიზნესი წვეებთან შეხვედრაზე გაახმოვანა ის განზრახულობები, რაც თქვა თუ სხვა სხვა სხვა მიმართულებით იქნება. და ბუნებრივი ამას მოყვება საგამომდებლო ინიციატივა და სწორედ აქ იქნება ეს ყველაფერი, რაზეც საქმე საუბრობს, შეუძლებელია თქვა ინფორმაცი რა ფორმატის იყო, აქ ესე იგი წყაროებზე წარმოყოფილიყო ლაპარაკი. ბუნებრივია, როდესაც შემოა საგამომდებლო თქვა ინიციატივა, სადაც იქნება ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელი, რომელიც სხვადასხვა სახის სხვადასხვა ქვეყნის სხვადასხვა სახით არის ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ჩვენ დაგვჭირდება კომპენსაცია შემოსულების ნაწილში ანუ საგარასახადო ცვლილების გაკეთება ეხლა გრაციანდები ჩემო მთავრობა ეს იქნება ხარჯების შემცირება ეს იქნება სხვა წყაროებიდან თქვათ მოზიდვა შემოსულობების ეს უკვე არის სწორედ იმის მერე უნდა დავიწყოთ მსჯელობა როდესაც ასეთ წეანდება შემოა იგივე დეკრიმინალიზაციის თემა ეხლა უცნაურია ჯერ ერთი ნაციონალურ მოძრაობამ შემოიტანა თავი თავიდანვე არადეკრიმინალიზაცია, არამედ ამნისტია, საერთო ამნისტია შემოიტანა. ჩვენ ამ თემას ერთ-ერთში ქონდა ლაბარაკი ბატონ ზურაბთან დეკრიმინალიზაცია არ არის იოლი თემა ზოგადად ეს არის დამოკიდებული სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა ეკონომიკური დანაშაულისთვის არ არის არ არის მხოლოდ მხოლოდ იმ სრული და გამომდინარე რომ ვინმე ციხეში იჯდეს ეს არის შემოსავლების დამცველი მექანიზმი რადგან მაგალითად მოიყვან შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოებას თუ კი დაუგროვდება დავალებები ბიუჯეტის მიმართ და მისი აქტივები და მისი საცდებო კაპიტალი თქვა ვერ იქნება და ის გახდება ვალაუალი ელემენტარულ გაკოტდება უამრავი წარმოება აქინა გამომდინარეა სწორედ ეს მუხლი ახლა ჩვენ გვჭირდება გონივრული ნორმა ჩვენ თქვენ გახსოვთ 25000 ლარი იყო განსაკუთრებით დიდი ოდენობა იმდროს თქვენ ხელისუფლებაში იყავით ახლა ეს რომ 100000 ლარზეა სული ეხლა რა რა ფორმით იქნება, ანუ ეს იქნება შემოსულობაზე მიბმული, ანუ წერს გავზდით, რაღაც ფორმით უნდა იყოს, ეს ვერ იქნება მარტივი თემა. ამიტომ უნდა დაველოდოთ ბუნებრივია თავრობის საგანმანათლებლო ინიციატივას და მე ვისაუბრო ამ თემებთან დაკავშირებით. არის ბევრი საკითხი, სხვადასხვა იგივე თქვენ გახსოვთ რომ ორი წელია მე მგონი წელიწად ნახევარია სტაგნაციის ღონისძიებებს გეგმანო შემოვიდანეთ. მთელი ერთი წელი გელოდოთ და კომიტეტზე მოძულე თქვენ ასე თქვენ არხა ჩემი კოლეგა და თქვენს თქვენს თანაპარტიელებს რომ ეს საკითხებზე ჩვენ გვემსჯელა მზად ვიყავით სამჯელოდ ეხლაც შემოვიდა ბატონ ჯაფარიძისგან, რომელიც აღარ არის ახლა თქვენ პოლიტიკურ ორგანიზაციაში, ეგეწოდებული მრავალვალუტიანი თქვა სისტემის შემოღება. ასე 6 თვეა დღეს ახლა ერთ-ერთ ეთერში ამ ზე გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი ამბობდა, რომ აიჩვენეს გვაქვს 6 თვეა ველოდებით. მე ვარ პრეტენზიები სულის მიშენ ეთერში ჩვარდებიან მე ვარ ზადრო, მე ვარ ზადრო არგუმენტები მოვიტანო იმისათვის, რა ხიფათებს შეიცავს ეგ ეს ეგრეთ წოდებული მრავალ მრავალვალუტიანი თქვა სისტემა და თქვა საბჭო შეგმა და ასე შემდეგ. ამიტომ ჯობია სწორედ ამ სამუშაო რეჟიმში ჩვენ გადავინაცვლოთ ეთერებიდან კომიტეტში, გადავიდეთ სესიაზე, ყველა ყველა არგუმენტები, არგუმენტირებული აქციანდადება რა. ჩვენ მდგომარეობის გამოსწორება გვინდა ჭკვიანულ წინამდებასთან ნებისმიერი ადამიანის გამოვიდა ები მეთუმეთეს კოლეგებიდან რა მნიშვნელობა აქვს ბატონ გიგას გადადო შეიძლება კითხვი თუ შეიძლება ბატონ გიგას მისცეს სიტყვას რაც ყველაზე მეტად აინტერესებს მაყურებელს როდის და რა ფორმით აისახება დღევანდელი კურსი ეს ცვლილება სამომხმარებლო ბაზარზე თუ შეგიძლიათ რომ აი ამ პროგნოზზე ვისაუბროთ რა თქმა უნდა ლარის დასუსტება მაშინ როდესაც ჩვენი საუჭრო ბალანსი ისეთია რომ მაინც იმპორტი მნიშვნელოვნად აღემატება ექსპორტს გამოიწვევს ინფლაციას ახლა როდის მოხდება და რა ციფრზე დადგება ინფლაცია ამის პროგნოზირება ძალიან ძნელია მაგრამ ფაქტია რომ ფასები უკვე გაიზარდა ხალხის მსხვილობის უნარი შემცირებულია ხალხი გაღარიბებულია სამწუხაროდ მე ველოდები რომ როგორც ლარის სისუსტე გაგრძელდება მენდაგლები ფორმით ისე ინფლაციის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი გვექნება და ხალხისთვის უფრო და უფრო გაძვირდება ცხოვრება. სამწუხაროდ დადებითი პროგნოზი მე აქ არ მაქვს, მაგრამ თუ შევეთ თქვენ ზემოთ რომ დაუბრუნდა იმას რომ რა გააკეთა თქო თავრობამ თქო და ვერაფერი ვერ გავიგე მართალია რა გააკეთა, მაგრამ ერთად ვიზა ლიბერალიზაცია გააკეთა, ეს იყო პროცესი დაწყებული წლების განმავლობაში, რომელიც დიდი მადლობა ამ თავრობას რომ არ გააჩერა, კი ბატონო, მაგრამ მე გეტყვით რა გააკეთა თავრობა, რაც არის ცუდი ეკონომიკისთვის. მე აქ მაქვს ჩამოწელი ხა მაგალითად დაწებული შრომის კანონმდებლობის გამკაცრება ცუდია ეკონომიკისთვის პოლიციური გამოსახლებების გაუქმება ცუდია ეკონომიკისთვის საბანკო ზედამხედველობაზე რასაც იყო ეს არის ცუდი ეკონომიკისთვის სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი ესე დიდი სიამაყით რომ ამბობს ქართული ოცნება ეს ცუდი ეკონომიკისთვის ბიზნესისთვის საყოველთაო ჯანდაცვა ისე როგორც არის ეს გაკეთებული ცუდი ეკონომიკისთვის <coughs> ვიზების შეზღუდვა გააკეთეს მერე გააუქმეს რეცეპტები ფარმაცევტიკაში ცუდია ბიზნესისთვის. მიწის შეზღუდვა დაიწყეს, მე ისევ შემოაბრუნეს ცუდი ეკონომიკისთვის. აქციონერული ხელშეკრულებები დაასუსტეს. აქციზები გაზარდეს. საპენსიო რეფორმებზე იყო ლაპარაკი იმედია რომ არ გავა ისე როგორც კეთდება ანტიდემპინგურ დემპინგურ რაღაც კანონმდებლობაზეა ლაპარაკი. რაიმე პოზიტიური თუ არის თქვენ სიაში. ხო და ეს ჯერ კიდე მე არ მისულარ ფუნდამენტურ პრობლემას რო ქვეყანაში გვაქვს არაფორმალური მართლობა, რო ფაქტორად საინვესტიციო კლიმატის შეფასებისას არც ერთი ინვესტორი არ მეაქცევს არაფერს ყურადღებას იქამდე სანამ არ გასცემს პასუხს კითხვაზე. არის თუ არა თანაბარი სათამაშო სივრცე დღეს საქართველოსში და დღეს საქართველოსში ყავს ადამიანი რომელიც არის მულტიმილიარდერი რომელიც თრეანს აკონტროლებს მთავრობას ეს არ შეიძლება არ იყოს ძლიერი შემაფერხებელი ფაქტორი ნებისმიერი უცხოელი ინვესტორისთვის სანამ გადაწყვეტს საქართველოს შემოსვლას. საქართველოს ეს არის კარგი ქვეყანა. მიხეილ დონდუას უნდა მიცეს საშუალება რომ დაიპასო. ბიჭო, ვისაც გინდა მეც საშუალება, მაგრამ ეს რამეს ვიტყვი, ერთ რამეს ვიტყვი, რომ დღეს საქართველოს შეიძლება იყოს საინტერესო საინვესტიციო ქვეყანა მხოლოდ ვიღაც ივანიშვილის მეგობრებისთვის კი ბატონო, მაგრამ სხვა ყველასთვის მილიონ კითხვის ნიშანი ისმება, სანამ გადაწყვეტს შემოვიდეს საქართველოს და ეს არამატო უცხოელ ინვესტორებს ეხებათ, ეს ეხებათ ასევე ქართულ ბიზნესმენებს, რომლებიც ხედავენ, რომ სერიოზული რისკების ქვეშ არის დღეს სამინისტრო კლიმატი ქვეყანაში. მადლობთ, ბატონ მიხეილ. დიახ. არის თუ არა საქართველოს საინტერესო საინვესტიციო ქვეყანა? გასულ წელს მარტო გასულ წელს 1 მილიარდ 758 მილიონის სუბთა პირდაპირ ინვესტიცია განხორციელდა საქართველოში, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2007 წლის შემდეგ. და წელს მილიარდზე მეტი განხორციელდა მხოლოდ სამ კვარტალში. მესამე კვარტალში განხორციელდა ყველაზე მაღალი ინვესტიცია, რაც პირდაპირ სუბთა ინვესტიცია, მხოლოდ 2014 წლის მესამე კვარტალში ჯობს მას და სხვა ნებისმიერ წლის ანალოგიურ პერიოდზე უკეთესია. როგორ შეიძლება საუბარი იმ სიტუაციაში, როცა 2012 წელს 900 მილიონის ფარგლებში იყო პირდაპირი უცხოური ინვესტიციის წმინდა მაჩვენებელი, 2011-ში მილიარდ ცოტა მეტი იყო, 2010-ში 800 მილიონი, შემდეგ 600 მილიონის ფარგლებში და ძალიან ცივი ტრენდი ქონდა ამიმართულებით. და მარტო თავი რომ დავანებოთ სუბტაპეტაბერ ინვესტიციებს, საინვესტიციო ნაკადები 7 მილიარდ დოლარამდეა შემოსული ბოლოს ამ წელიწადში. 7 მილიარდ დოლარი, რომელიც უფრო მეტია ვიდრე 11-ში, 12-ში, 10-ში, 9-ში ერთად აღებული. და უფრო მეტი. ა თუ საინვესტი, ინვესტი საინვესტიციო მიზიდველი არა ქვეყანა, როგორ შემოვიდა ეს ინვესტიციები და შემდგომ მე ევროკომისრების შემთხვევით არ ვახსენე. ევროკომისრებმა ევროასოცირებისა და რაც შეიძლება თავისუფლ ვაჭრობასთან დაკავშირებით ერთი კრიტიკული შეიძლება არ ქონდეს, როგორ ვერ დაინახეს. თუ კი საერთაშორისო ინვესტორები აწყობენ იმას, რომ საქართველოს ინვესტი დაბანდება არ შეიძლება. ევროპას რაღაც ღმერთი გაუწყრა, თუ გასაკრიტიკებელი რატო არ აკრიტიკებს? რატო არ აკრიტიკებს სავალუტო ფონდი? რატო ამბობს სავალუტო ფონდი, რომ ბიუჯეტის დეფიციტი ნორმის ფარგლებშია? ბიუჯეტის დეფიციტი 3%-ის მინიმუმშია, მაგალითად, წელს და ბოლო 3 წლის განმავლობაში და წინა პერიოდში 2011-ში, 2019-ში, 8-ში, 9-ში 9%, 6%, 3.7%, ძალიან მაღალი იყო. ახლა ბიუჯეტის ხარჯებს რომ ნახოთ შევხედოთ მიუხედავად იმისა რომ არის რა გარკვეული მოსაზრებები ამასთან დაკავშირებით პიტამერ უნდა ითქვას 125 მილიონი უფრო ნაკლები დაიხარჯა სახელმწიფო მართლობაზე ოფიციალური მონაცემებით ამას ყველა საერთაშორისო წრე დაგიდასტურებთ 2013-14 წლებში ვიდრე 11-12 წლებში და ბოლო 2015 წლის სამ კვარტალში 75 მილიონი უფრო ნაკლები იყო სახელმწიფო მართლობაზე გაწეული ხარჯი ვიდრე 2012 წლის სამ კვარტალში როცა ნაციონალური მოძრაობა ბოლოდიბოლოჯერ მართავდა ასე რომ აი ბატონ ზურაბს უნდა მივცე საშუალება რომ გიპასუხოთ შენიშვნა არ არის ევროკავშირის მხრიდან იზრდება ინვესტიციები და სხვა შეს ადმინისტრაციული ხარჯები შემცირებულია ვიდრე ნაციონალური მოძრაობის დროს ა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ ჩვენ ჩვენ რაც არ უნდა ბევრი ციფრი მოვიყვანოთ ახლა და ვილაპარაკოთ რა იყო 3 წლის წინ, 1 წლის წინ, რა იყო 7 წლის წინ და ასე შემდეგ მოქალაქე საინტერესებს ერთი რამ, რა იქნება ხვალ, ხომ არ გაგრძელდება ლარის კიდე უფრო დაცემა და რა კონკრეტული გეგმა აქვს მთავრობას, რომ ლარის შემდგომი გეგმა ვარდნა შეაჩეროს. ჩვენ ხედავთ, რომ მთავრობა პრობლემას არ აღიარებს, მთავრობას გეგმა არ აქვს. აა მთავრობა კვირიკაშვილმა პარლამენტში თქვა, რომ იცით რა, მე შეხვდები ოპოზიციას იმისათვის რომ მათი ანტიკრიზისული გეგმა განვიხილოთ, მაგრამ ჯერჯერობით რაიმე ასე ვთქვათ მისგან შემოთავაზება რომ აი ჩვენ მუდმივად ვამბობთ, ვადასტურებთ იმას რომ გვინდა შეხვედრა, მაგრამ შეხვედრა არ შემდგარა. ჩვენ მზადა ვართ იმისათვის რომ დავსწრეთ მაგიდასთან და ყველაფერი გავიაროთ და ვიქეკოთ არა იმაზე რომ აი ეს შენი ბრალია და ეს ჩემი ბრალია არამედ ვილაპარაკოთ იმაზე რა უშველოთ ეკონომიკას კიდევ ერთხელ გავიმეორებ სანამ თავრობა არ აღიარებს არ იქნება გამოსავალი ამის მერეც გამოსავალი ყველამ უნდა მოძებნოთ ერთად ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული გეგმა და ეს გეგმა კიდევ ერთხელ გულისხმობს იმას, რომ გადასახადები შემცირდეს, რომ საშემოსავლო გადასახადები შემცირდეს, მოგების გადასახადები გაუქმდეს, დღგზე ვილაპარაკოთ, საგადასახადო ადმინისტრირება გამარტივდეს. ეს ერთი. მეორე მხარეს კიდე უნდა შეიკვეცოს საბიუჯეტო ხარჯები. სხვანაირად არაფერი არ გამოვა. ახლა ჩვენ თუ გადაბრალება დაიწყეთ მოქალაქე ამისგან ვერაფერს ვერაფერს ვერ მიიღებს, რაც შეეხება უბრალოდ ბატონოდარს გამოვეხმაურები. აქ რა თქმა უნდა, როცა ის ლაპარაკობს, რომ თქვა კანონ კონკრეტულ კანონ პროექტების განხილვაზე კიდევ ერთხელ ამბობ. ჩვენ მაგალითად შარშან 2015 მარტში, როდესაც ხადურმა და კვირიკაშვილმა წარმოადგენეს მონახაზი, ამას პროგრამა არ ერქვა, რა უშველოთ ლარს, რომელიც არ განხორციელდა, ჩაფლავდა და ვართ იგივე მდგომარეობაში, ჩვენ ვესწრებოდით იმ სტომას. თემა საზოგადოება ნახეთ, რომ დავსვით კითხვები, წარუდგინეთ ჩვენი წინადები, დრო დაიკარგა იმაში, რომ უბრალოდ არ მიიღეს და ესე ჯიბრით ცხოვრება გვაზიანებს ყველას. ბატონო და ვასრულებთ უკვე თქვენ შემაჯამებელი სიტყვა აქვს თუ არა მთავრობას გეგმა ეს არის მთავარი საკითხი ბუნებრივია მთავრობას გეგმავთ და მთავრობის გეგმის შემოადგენელი ბევრი ნაწილია პირველი ერთი ნაწილი რაც მე მინდოდა მეთქვა მიხეილმა თქვა თუ ინვესტიციებზე ვილაპარაკებთ ასევე მაგალითად ჩვენ ძალიან იოლია ხომ როცა ერთ წელს ვადარებთ მეორე წელს თუ ავიღეთ მაგალითად ჩვენ 10 11 12 წლები შევადარებთ ნუ ფლიანი შიგა პროდუქციის და 30%-იას და ინვესტიციების სამწლიანი ჯამი გავაკეთოთ იქით და აგეთ იმიტომ რომ 14 წელს და 15 წელს დადებული საინვესტიციო ხელშეკრულებები სწორედ 56 2016-ში ჩინო და 18 წელს შეიმუშავებს. ამიტომ სწორედ ეს არის ჩვენი მთავრობის ინტენსიური მუშაობა მიმართულებით ინვესტიციების დისმიმართულებით და ასევე ერთი რამ უნდა ვთქვათ, იმ პრობლემებზე რაც არის შიგნით ამ პრობლემებზე ჩვენ ყველაზე მეტს საუბრობთ თუ გადავავლებთ 2016 წლის ბიუჯეტს რომელიც სტრუქტურულად დავიშინაარსით არის განსხვავებული თუ მივიღებთ ხედულობაში 2015 წლის ბიუჯეტის შემცირებას და ასევე შედარებით თანაბართანაბრობას ხარჯებისას, რომელიც არც ერთ წელს არ იყო, ესენი ყველაფერია საფუძველი იმისა, რომ ჩვენ ამ მდგომარეობიდან უნდა გამოვიდეთ. ინტენსიური რაღე მუშაობა ჩინეთთან, ემბარგოს მოხსნა ირანთან, ასე თქვათ, ინტენსიური მუშაობა რომ სტაბილურ ბაზებზე გავიდეთ. ამ ხელისუფლებამ მისცა ბიზნეს საშუალება, თუნდაც არასტაბილურ ბაზარზე ეს თქვა რუსეთზე დამოკიდებული ბაზარი, მაგრამ არ იყო ეს გზა, ხომ იყო გარკვეული შემოსავალი ამით. ეს ხوار ნიშნავდა იმას, რომ თქვა ჩაკეტილი იყო გზა და ის და რაცა გითქვა ევრო სტაბილურ ბაზარზე დამიმართებაში ეს და ძალიან სერიოზულია. სერიოზული გეგმებია, ჩვენ უნდა ვიყოთ ოპტიმიზმად დაწყობილი. ისო პრობლემებია. ისო სერიოზული გამოწვევა ისო რთულ ეპოქაში ვცხოვრობთ არ არის აუცილებელი ეყარაში ბომბები მომადებოდეს ეკონომიკა ძიმე საომარ მდგომარეობაშია მან გაძლო გაძლო იმისათვის რომ კლავ ოპტიმიストურად ვიყოთ განწყობილი ჩვენ ახლა წარმოდგენილი იქნება თავრობის თქვა პროგრამა ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით იქაც ვიდაოთ იქაც ვიმჯელოთ ცალ ცალსახად ალბათ ძალიან ძნელი არის ველოდებით თავრობის პროგრამას ეს აუცილებლად იქნება ჩვენი გადაცემის დისკუსიის თემა მე მინდა მადლობა გადაუხადო სტუმრებს ნოდა რებანოიძე პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ზურაბ ჭიაშვილი ჭიაბერაშვილი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბედინეიშვილი ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში და მიხეილ დუნდუა იყო ასევე ანალიტიკოსი ჩვენი სტუმარი მაესტროს ფაქტორი ამით გემშვიდობებათ შვიდობიან ღამეს გისურვებთ